Não. Ah, então Tome nenhum de nós tá Ai! Pera. Ah, eu devia tirar o seu tijolinho, velho. Não dá. É. Sabe usar os velho. Coitado do maluco, velho. Camarada bom dia, só mostra pro jogo de detetive Porra, mano. Te Para, Moretz. Você já me deu um dinheiro já, Moretti. Ah, se você me der um dinheiro, eu te dou uma banda. Se você me der pra... Ah, não. Ele foi pra lá. Pera, deixa eu beber água, deixa eu beber água. Matou não, né, Moretti. Matou não. Filha da Caralho, ah, velho. Ah, ele me deu DA, velho. Falar da ID. Ó, eu matei o Hatch porque ele me deu DA. Eu matei o Hatch porque ele me deu DA. E o Léo tentou me matar, esse corno. Mentira! <laughs> Eu não bebi água. Licença, licença, Robson, licença. Ih, rapaz. Sai fora. Alguém morreu.